Hey les joueurs, venez bien dans cette nouvelle vidéo, je suis vraiment heureux de vous retrouver, ça c'est un moment qu'on n'avait pas pu partager ensemble sur YouTube, et maintenant me revoilà. J'ai été pris en fait pour euh, préparer un concours professionnel, etc. Ça, c'est vu, maintenant j'ai un peu plus de temps. Alors, euh, je suis parti il y a quelques jours à Évreux pour trois jours, euh, donc euh, ça s'est plutôt bien passé, j'ai même très bien passé tout simplement. j'ai découvert des gens formidables, des techniques de pose nouvelles, bref c'était plutôt cool. et Je vous propose de partager ce que j'ai pu vivre rapidement en vidéo. En fait j'ai pas tourné énormément tout simplement parce que je voulais vivre vraiment l'instant présent et, et puis voilà et puis en fait il pleut en Normandie. Voilà, c'est moi je pensais que c'était un mythe. Donc je suis arrivé à Evreux le 9, le 9 janvier, et euh, sous les coups de midi, et j'ai <laughs> après avoir découvert ma chambre luxueuse, je suis parti euh, faire quelques caches. Euh, j'ai pas forcément pu filmer en attendant en fait l'arrivée de Find My Cash que j'avais invité donc à, à l'event, et également un projet dont je parlerai à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, on va dire Petite balade rapidos pour vous mettre en bouche pour demain, puisque aujourd'hui, comme vous le voyez, j'ai changé de décor. Regardez-moi ce palace de 15 mètres carrés, incroyable <laughs> Je suis donc dans un hôtel à Évreux, et euh, demain j'ai organisé un event avec euh, Fine Night Cash qui rejoindra normalement l'event, et plein d'autres personnes, donc j'ai vraiment hâte. Et en attendant, eh bien, je viens d'arriver, il fait vraiment pas beau. Alors on va dire, Normandie, pas beau, c'est une légende, etc. Pour le moment, on ça se confirme. <laughs> non, je rigole, c'est une blague bien sûr pour tous les, amis normands. Euh, je vais essayer de faire quelques caches. Euh, l'obscurité tente à tomber et le temps tombe aussi. Voilà, donc on va essayer de faire quelques caches. donc j'ai été rejoint par Cécile91 et vous le reconnaissez, il est là, il est là, find my cache <laughs> Donc euh, après un bon petit repas, parce qu'on s'est quand même fait plaisir, on fait une petite euh, Werigo nocturne. Voilà, on va essayer. On va essayer. <laughs> Avec la vraie arme du jeu cacheur, la boussole. <laughs> Alors, on pense avoir trouvé. Cécile91 pense avoir l'idée. L'indice c'était quoi euh, Magnétique je crois. Magnétique. Ah, on est quand même les seuls dans Évreux, hein, je, ah, tiens à le montrer. Ah <laughs> Ah ouais je la voyais pas du tout. Euh, eh ben, ah ouais, tout simplement. comme euh, celle de tout à l'heure. Voilà. <laughs> bon ben, opération succès. Bon, bah, opération succès. On va, on va aller se coucher. La danse de la joie. c'est comme, comme, Joshua, tu sais. <laughs> Et puis ben, on se retrouve demain. Oui, ah On a du boulot demain. Euh. Un gros programme demain. Un très très gros programme. Ouais. Normalement, on va tout déchirer. Ah, pas, de, pas de DNF. Ah non, pas de DNF, c'est pas toléré. C'est pas autorisé. On quitte pas Evreux de toute façon. Ah oui, on est On quitte pas Evreux avec un DNF pas possible. on dit ça, ça nous porte la poisse. non, non, non, non, <laughs> pas de Sur la série, en plus, on ne pourra pas faire les bonus après. Tu m'étonnes. Donc le lendemain, on se retrouvait avec My Cash, Cécile91 et moi-même euh, pour faire euh, une, bonne boucle dans un coin super sympa avec un. Euh, vraiment, en gros, pleine nature aux alentours d'Evreux, entre champs, forêts, chemins de randonnée, etc une boucle, mais vraiment superbe. On a fait, je crois, 9 km à peu près, vraiment une petite boucle bien sympa. On a mis quelques heures euh, avec des caches qui étaient plus ou moins rebelles. Et euh, vraiment, ça, c'était un moment super. logbook quoi. <laughs> c'est génial. je suis Bien, chez nous, il y en avait une Ah, c'est génial. De l'été, et en fait, c'est un gros. Il y des dessins. il n'y a plus qu'à. Là, on peut faire un log. Hein. <laughs> c'est super. Et là, tu mets ton minuscule nom en tout petit. Ouais, c'est ça. <laughs> Ah, je vous laisse chercher, moi je l'ai trouvé en arrivant. Enfin, je l'ai vu à vue, hein, en arrivant comme ça. Cher Thomas, est-ce que tu la vois Non. Direction comme ça. Allez, vous êtes dans cette direction. Ah bah direct en arrivant, hein, vraiment, euh, je vois que ça en plus, là ça c'est un phare. Oui parce que tu sais ce que c'est, hmm. tu vois que ça. Euh, le nom de la cache c'est euh, L'aigle. Euh, l'aigle L'aigle je sais plus quoi. L'aigle. Ça vole un aigle Ouais. Bah, je sais pas, moi je vois un, un truc comme ça, mais c'est pas ça, c'est une branche. Ouais, il y a une branche. Allez, allez, vous êtes à 20 mètres, maxi. A few moments later. Oh, évitez, pas T'es pas très loin. Tu t'en rapproches, mais t'es pas très loin. Ah, mais non, d'accord. Ouais, voilà, laisse-le chercher. Donc toi, Cécile, tu l'as trouvé. C'est bon <laughs> Et là, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Encore un petit peu. Et... <laughs> Et voilà, on log la petite dernière. Cécile 91 euh, ah, a trouvé la dernière. Ça, c'est le trésor qui a disparu. Voilà. Donc maintenant, on va aller où Manger Ouais <laughs> Le meilleur pour la fin. C'est ça, le meilleur pour la fin, ouais. À table <laughs> J'ai pas filmé encore une fois énormément ce jour-là, on a profité d'ailleurs du beau temps, ce jour-là on a eu du beau temps, hein, vraiment un soleil parfait, on est arrivé sur les lieux, on a fait une cache, de cache, un petit crachin et hop, du beau soleil, on a pu manger dehors, <laughs> on a pu pique-niquer dehors pour vous dire, <laughs> pique-niquer un 10 janvier en Normandie, impossible <laughs> Et pourtant, on l'a fait. Euh, donc voilà, on a vraiment profité du moment, des caches, euh, des techniques de pause, euh, des logbooks secs et, vraiment une maintenance parfaite. Donc encore une fois, merci à l'honneur qui se reconnaîtra, qui était venu à l'event, etc. Et vraiment bravo pour ce circuit ultra agréable et je reviendrai avec Greu et ça c'est sûr, faire toutes tes caches. <laughs> Alors j'avais organisé l'event quelques semaines avant, enfin 2-3 semaines avant d'arriver sur place. Et je euh, je connaissais pas, un, le lieu. En fait, euh, j'ai choisi le London Pub, euh, qui est donc à Évreux. Et donc, en arrivant <laughs> le premier jour, je suis allé manger là-bas le midi et j'ai été ultra satisfait. Hein. Franchement, top top. Et je me suis dit, l'event va être super dans ce moment là Enfin, au moins, le, le cadre va être super, va être super sympa. Et voilà, donc j'avais un peu la boule au ventre. C'est vrai qu'en arrivant, on connaît pas les, ceux qui arrivent. Moi, c'était des, des joueurs cacheurs locaux, donc forcément, je n'en connaissais pas. Et euh, à part euh, Fine Maker, bien sûr, qui était là. Donc on était 17 personnes, donc c'était plutôt cool. On s'est tous retrouvés à la même heure. Et là, euh, bravo, franchement, et merci encore à vous pour cette, cette super chaleur. Vraiment une, vraiment une, chaleur humaine, etc. C'était super sympa, on a beaucoup rigolé, j'avais fait une petite animation avec un cube labyrinthe, etc. Euh, des petits guinées, enfin bref, on s'est vraiment amusé et je tenais vraiment à remercier encore une fois tous ceux qui ont participé à cet event parce que c'était vraiment formidable. Euh, après ce petit jeu apéro, on est parti tous manger dans le même pub en fait tout simplement parce qu'on pouvait boire l'apéro et manger. Donc une partie de nous euh, sommes restés pour manger et ça c'est le plaisir c'est manger encore un peu plus tard. Donc encore une fois, merci à vous euh, pour cet événement plutôt super cool. D'ailleurs, un truc qui est super intéressant à voir quand maintenant que je me déplace un peu plus dans les régions, c'est de voir qu'il y a vraiment une technique de pause locale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un geocaching local. Euh, euh, chaque, région a vraiment son style de pose. On voit qu'il y, a certains conteneurs qu'on va retrouver dans telle région et pas dans d'autres, etc., euh, etc. Et même dans l'appréhension et dans l'interprétation du geocaching, euh, auprès des géocacheurs locaux, euh, il y a une énorme différence en fait, euh, pourtant à quelques 500 km de là. Et ça, c'est plutôt cool et c'est rassurant de se dire qu'on ne se lassera jamais de ce, loisir, puisque en changeant simplement de quelques kilomètres de région, de pays, etc., on découvrira toujours une nouvelle chose. Et je tenais à faire une petite mention particulière en fait à un membre donc, qui s'appelle Freaky Jerry et qui, qui, est un géo abonné et qui a fait plus de 2h30 de route pour venir me rencontrer, euh, rencontrer moi, Thomas, etc. Et euh, ça m'a fait vraiment super plaisir. Il m'avait dit sur Facebook qu'il voulait venir, j'avais dit ça fait un peu loin, etc. Il m'avait dit vraiment non, je viens. Et vraiment, c'était super parce qu'en fait, il a fait 2h30 de route, il a bu un verre et il est reparti. Refaire 2h30. Enfin voilà, c'était super et je voulais vraiment te remercier parce que ben, on a partagé, on a rigolé, il nous a offert des super petits badges alors que je vous mets ici pour les montrer. Et euh, c'était vraiment plutôt cool. Et euh, voilà, c'était euh, une, petite attention qui m'a beaucoup touché. Donc vraiment merci à toi et j'espère te revoir sur Don's Event. Et cette fois, j'avancerai un peu plus près de chez toi quand même. <laughs> Donc le lendemain, on se retrouve avec Thomas, Cécile91, ils me rejoignent à l'hôtel. Et là, on se rejoint pour un projet. Donc en fait, j'avais été contacté, on avait été nombreux à être contacté par des jeunes, un groupe de, de, jeunes filles qui, enfin jeunes filles, un groupe de jeunes <laughs> euh, qui sont dans un invité et qui ont pour projet de faire un petit film pour leur projet de fin d'année euh, sur le géocaching. Donc euh, j'avais répondu présent, donc c'est pour ça que je me suis déplacé principalement à Évreux. Et j'ai invité Thomas, donc fan My cache, ainsi que Cécile91 à nous rejoindre pour le film. Donc on se rejoint tous à l'hôtel, etc. On se compte, on met au point euh, la stratégie du film, et là on est parti pour quelques, quelques minutes, avec, euh, enfin quelques minutes, quelques petites heures avec, euh, avec les filles, etc. en tout cas, moi j'ai été surpris de plusieurs choses. D'une part, c'était leur, première, leur premier film, leur première expérience. Donc, mais j'étais super surpris, elles avaient prévu plusieurs plans, plusieurs points de caméra, plusieurs types de caméras, deux prises de son, etc. Euh, j'ai trouvé ça super impressionnant <laughs> pour euh, des, débutantes et eh, vraiment top. J'ai hâte de voir le, rendu final qui sera diffusé. Donc, euh, je crois que c'est un festival des IUT. Donc, voilà. En tout cas, bravo, bravo à vous et j'espère que bah, le fait qu'on ait pu vous apporter de l'aide à votre projet avec Thomas et moi, ça va vous aider et pourquoi pas peut-être emporter un prix. On sait jamais. <laughs> En tout cas, c'était une expérience plutôt sympa, euh, pour une fois, de ne pas être euh, irresponsable responsable de, son propre, sa propre vidéo, en fait. Euh, c'était l'inverse, c'est-à-dire que là, on était vraiment, entre guillemets, les acteurs, et voilà, les, filles nous disaient, alors je veux que vous faites ça, ça, on va refaire cette prise comme ça, etc. C'était très drôle, et ça nous a changé, on en a beaucoup d'ailleurs rigolé avec, Thomas pendant tout au long du tournage. <laughs> et après le tournage, on s'est simplement reposé avec Cécile 91, Find My Cash et moi-même. On est retourné au London Pub, qui ont dû se dire qu'ils <laughs> ne voyaient que notre tête quelques jours euh, pour manger et euh, bah, tout simplement se préparer à rentrer chez nous. Euh, on en a profité pour faire quelques petites caches d'un autre owner local qui était plutôt sympathique. Euh, dont une Nerdcast que je vous conseille, je vous mets la photo ici, <laughs> je vous mets la photo ici et franchement elle est plutôt intéressante, plutôt simple en fait et surtout intéressante et un truc qui m'a beaucoup plu avec cette cache c'est qu'elle se trouve en plein cœur de ville voilà, ça change un peu du hors cache où il faut sortir un peu, etc. Moi j'ai toujours l'habitude d'aller par exemple sur le bord de mer, en bord de, en pied de falaise, etc. Là, en plein milieu de la ville, en plein cœur de ville, il y a cette petite hors cache et euh, vraiment plutôt sympathique à faire. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez rapide pour résumer euh, ce, petit, euh, ce petit séjour à Évreux qui m'a beaucoup plu avec des rencontres vraiment plutôt sympathiques, des gens vraiment exceptionnels, euh, des paysages plutôt sympas. Il a fait beau en Normandie, voilà, ça c'est <laughs> le point ultra positif. <laughs> je vais me faire tacler par les Normands, je le sens. <laughs> Euh, et, voilà, et je suis vraiment content de reprendre aussi euh, les vidéos sur YouTube, ça, ça manquait en fait pendant ces 15 jours, ça m'a manqué. Donc je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos, etc. pour les membres de Patreon, on se retrouve très vite pour un live. Et à très vite les jeux abonnés. Ciao